بمناسبة التلج بقى اللي احنا عايشين فيه والسنو اللي بره انا حابب اتكلم على حاجة ما بين الفوارق ما بين مصر وما بين كندا أه حاجة من الحاجات دي أه حاجة <laughs> <laughs> حاجة من الحاجات دي أه الاستعدادات أه شوية لما بينزل شوية مطر في مصر الدنيا بتتحول إلى بركة ما فيش مستعدين والدنيا بتغرق والبلد بتقف ومحدش بينزل المدارس و و إلى آخره هنا المطرة تقريبا بتمطر طول السنة شغالة عادي جدا على فكرة اللي بره دي مش مطرة اللي بره دي تلج سنو آه، ف فتره بتمطر تقريبا طول السنه وبغزاره يعني فهم مستعدين جدا للموضوع دوت آه طب عادي بتلاقي المطر بتمطر وسيول بره والناس كلها نازله رايحه الشغل عادي الباص زحمه والقطر مليان <laughs> وكل حاجه عندنا طبعا مجرد ما شويه مطر ينزلوا ما تلاقيش حد في الشارع آه ف فده فرق الاستعدادات تعال بقى قيس على حاجه تانية بلد زي فانكوفر في كندا هنا ما بنزلش فيها تلج خالص الا الا الا في يعني في cases قليله يعني مش حاجات ما بنزلش فيها تلج بشكل مستمر زي تورونتو او او كويبك او مونتريال آه، ممكن كل اربع خمس سنين لما ينزل تلج يعني يعني هم بيقولوا لي هنا ان التلج ده ما نزلش بالكميه دي وبالغزاره دي ما نزلش من من 10 سنين ف فانا عايز اقول لكم ان هم مش مستعدين للتلج فالبلد بتقف الاتوبيسات بتقف ما بيعرفوش يمشوا ويروحوا في حته آه، آه، السكولز كانسلز بتتلغي الجامعات بتتلغي آه، كل كل الحاجات دي زينا بالظبط ليه لان هم مش مستعدين لان دي حاجه مش هم مش familiar عندهم ما بتحصل لهمش الا كل فتره ف فده طبيعي جدا يعني زمايلي في الجامعه بس يلا سلام